Olá, tudo bem com vocês, hoje eu estou com Power é Line Ponteou. E agora vamos pro vídeo. Voltamos. Eita, é difícil de modo. Olha isso, gente. De modo. Ok, primeiro é mais fácil do que girar o dedo. E não pode encostar na propaganda. Eu fui testar meu, mas eu não garanto. Porque vai ser difícil. Por quê? É. Porque esse jogo é índio. Então, esse jogo, ele tava bastante aqui no Brasil. <gasps> Enquanto eu marrei. Eu me próprio matei. Tá? Ai, e... Ó, tá deixando. Que jogo eu Toma que acabou desse, desse jogo, meu olha. Vai, vai. Vai. Vai. Ui. Tô tentando matar uma pessoa. <laughs> Já matei, nem percebi. Eu fui meio bugada, nem encostou em mim. Eu matei, pelo menos matei. As pessoas não são muito espertas. Vai. Vira. Vou tentar e, perto do top 1. Vai, vai. Pega, pega. Vai, vai. Ai, ui. que sorte que o não se reconhecendo, não de tanta sorte. O Focabo, no é o top 1. Meu Menos que eu tô no top 42. Eu tô chegando a alma dele. Vai, consegui. esse é tão safado, assim. Peguei um pouco dele. <laughs> Foi pura sorte isso. É bem mais difícil do que ele ponteou. Hum. Eu consegui querer um ponte estratégico. esse é bem difícil de achar. Ele tá pegando minha energia. Essa Se você já me oferecer, apanhar, Caião. Tá bom. A foto que eu consegui. A pontuação bem alta. Fui. Fui. Agora eu sei. Agora eu sei. Eu vou ganhar. Vai, vai, vai. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Nossa, quem morreu? Quando você morre, depressa outro. Eu acho ele. Não, mas ele tá muito longe. Tem alguém que tem muito ponto. Aqui o rei. No tafô. Esse eu acho que era o rei. E como Ou é o rei? Aqui é a seta do rei. Esse é o rei. Como assim? Isso que deve ser o rei. Aqui. Hum, hum, hum. Isso é assim. Uhum. Uhum. Rebeca. Putos, se prepara, que hoje à noite você vai perder e vai chorar. Eu vou ganhar dessa vez. Vai isso, pega felicidade. Acabou. Não. Peguei difícil que tava. Hum. Isso que é करना बयान से उनके मुतयर के अनुसार बयान दे देता है berbicara pakai pen to the fingers fingers di sini guys fingers enemy Noruega não é onde o rei fica, onde o rei estará, próximo rei. O, o rei, o senhor rei. SCP pertinho do a Ramundo de Rei, ouro Tefan nasce em cima do Tefan, aqui, aqui. Eu não fui em Caltopetap eu reconhecer. E vai no comentário <laughs> que eu tô postando essa seguir Vai, vai e vai. Vai. Perdi. Vai, vai. Pira, pira. Vai, vai. Não, não, não posso morrer. i fai. Aí para baixo, vai. Ai. Florida que Hij se mata. Aí cultos. Isso acontece com o fogo do Sauron. Né? Eu sou o Gutafá, porque ele é lá de fora. Agora eu vou ganhar, eu sei que eu vou ganhar. Vou tentar ir. Eu só volto. Eu não <laughs> consegui violar aquele top com o carro tá? Nunca eu comi o príncipe, mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Daí deixa o like e se inscreve no canal. Rumo a 100 mil e 100 mil likes. E tchau!